आके फिर सामने से दिया सचिन का बैट बम्बई का मैंने नाम रख दिया जब स्टूडियो में लॉक की सब खोल दिया अगर दो मैंने लिए तो दस मैंने दिया उसने दस मुझसे लेकर दस मुझे दिया और रोल करके पहले सबको कश मैंने दिया बादलों के ऊपर मैंने गेम रख दिया खुला रास्ते हैं देखे मैंने फासले हैं देखे मैंने बहुत ट्रेंड बना हमें एमसी सर को फिट पब्लिक ने छाड़ा मेरे को लड़की को डूब कर दे लड़की पूछने को कैसे तुम सब फेस करते चलो साइन करे ड्रॉप जस्ट अनदर वन नया दिन नया just another one On the beat like heat once the summer comes साथ हुई शामिल वो ना शामिल but you wanna come hey ये समझ नहीं पा रहे मेरा game plan मिले डर लगा डर लगा तो फिर डर लगा दम लगा विचार तुमको कम लगा कम लगा कमर में लगा मुझे जोर में अपने जोन में गली गली गैंग और घर मेरा बॉम्बे और बच्चे बच्चे करते रैप हर कोने में सपने होते सच तब मजा आता सोने में